chamándome Antía, benvidos unha vez máis a miña canle Como vedes, hoxe cambiei un pouco os agudos, estou falando en galego eh, Se chegachedes aquí e non vos estades enterando de absolutamente nada Que saibades que vou intentar poñer subtítulos en castelán Porque sei que moitos de vos seguidesme dende fora Así que vou intentar activar a, opción esta de subtítulos de Youtube que ten Youtube E para os que se desde daqui de Galicia, que sei que tamén sodes bastantes os que me seguides dende aquí Que saibades que este é o primeiro vídeo que fago en galego porque estou participando nun concurso Concurso de youtubeiras, youtube, youtubeiras, youtube, joder, non sei como pronunciar. Deixemos por aquí como se chama o concurso. E deixamos tamén na caixa de información o link á páxina do concurso por se queredes botarle un vistazo. Hoxe traemos varios tutoriais para decorar o vosso cuarto. A maioría deles están inspirados en Pinterest, en Tumblr, que son as redes sociais que máis visito para conseguir inspiración sobre decoracións, estas cousas. Espero que vos gusten e que vos animedes a, a probalas porque son todas moi fáciles e moi baratas, así que se vos animades a intentar algunha delas, mandádeme fotos a, as miñas redes sociais, deixo valas sempre por aquí abaixo. E bueno, esta, non me enrollo máis, imos comenzar co vídeo. A primeira peza de decoración é esta maceta de aquí. Para facela imos necesitar unha maceta branca, pintura acrílica dourada, un pincel e cinta adhesiva. Música Imos comezar pegando a nosa cinta adhesiva na maceta facendo unha especie como de triángulo Esta é a forma que quería debuxar eu Pero se queredes debuxar calqueira outra cousa podedes eh, Unha vez que o teñamos todo listo procedemos a pintar coa nosa pintura dourada Música Cando rematamos de pintar deixamos secar a pintura durante un par de horas e vemos se necesita outra capa, a miña necesitaba outra capa, volvemos a pintala se é necesario e cando volve a secar simplemente retiramos a cinta adhesiva e cun bastonciño destes que temos no baño perfeccionamos os bordes, por último metemos dentro a nosa planta favorita e listo. A segunda manualidade consiste neste prato decorativo con estampado de mármore de aquí e imos precisar un recipiente branco, esmaltes de uñas e auga. O primeiro que imos facer vai ser botar tanto o esmalte negro como o branco dentro da auga e mesturámolo todo moi ben, eu fixeno coa axuda dun escarbadentes e unha vez o teñamos todo ben mesturado simplemente temos que sumersir o noso recipiente dentro da auga e como vedes esta vez non me quedou o esmalte por dentro do, do prato así que o que fixen foi repetir este mismo proceso pero co prato xa sumersido asegurándome que cando subise para sacalo tivese esmalte no medio e eh, lle quedase o esmalte pegado nas partes que, que non tiña en canto seca queda algo así a min encántame sobre todo para poñer as xullas en riba creo que queda xenial Música Esta terceira manualidade é unha das miñas preferidas, imos precisar unha destas bandexas que, que se utilizan para cortar o pan, fotos ou imaxes que nos gusten, luces de Nadal e, por último, chinchetas, pinzas e cinta adhesiva para colocar todas estas imaxes. Imos comezar descartando a parte de abaixo da bandexa e procedemos a recortar as nosas imaxes. Cando as teñamos todas recortadas, o que imos facer vai ser colocalas como máis nos gusten na parte de arriba desta, desta bandexa e imos pegalas con, con cinta adhesiva, con pinzas, con clips, ata conseguir a combinación que máis nos guste. If you ever think it's pointless I will remind you that it's not And the world Por último, tan só temos que colocar as nosas luces de Nadal ao redor e xa está. O que máis me gusta desta manualidade, aparte de que é moi fácil e moi rápida de facer, é que é moi personalizable, cada un pode cambiar as imaxes ao seu gusto, e, e as chinchetas, a cinta adhesiva, todo, todo, todo pode personalizarse ao gusto de cada un, e como vedes, a min quedoume algo así. Por último, para aproveitar a parte de abaixo da bandexa, o único que fixen foi poñerlle por enriba un papel destes decorativos en branco e negro. Enriba desta puxen un par de cousas de forma decorativa e con moi pouco creo que pode quedar moi moi bonito. gustara, se vos gustou como sempre pulgares arriba e recordade que se aínda non estades suscritos ou suscritas a miña canal podedes suscribiros no botón daqui abaixo que pon suscribirse se vos gustou este vídeo queredes que siga facendo vídeos en galego de vez en cando pois deixadome nos comentarios porque non teño ningún problema e así practico un pouco porque a verdade é que estou un pouco desentrenada así que veña, iso, deixademe todos nos comentarios e vemonos no próximo vídeo